веревка одервалась. На санках шел я с детства. Ездил на горках, на этот, ноги ну сюда. И вот так пошел. Все, вот. Вот так мы повертали. Ой, ой, ой, вот, пожалуйста, все. Аж до навоза. <laughs> Ну, чуть-чуть раскатались. Помню, ми в дитинстві санки ржаві натирали кирпичиками красними. Или раскатывал их. Ну я так наждачкой чуть-чуть потер. Думаю, пойдет. Ну сейчас сначала на, пуп, на пузі, як в детстве. На тарелке. У нас таких в детстве не було тарелок, ми на клейонках. Так. Як отак, Вікт? Ого, вона скользка. Це може в труси понабиватися. Надо крутяс, воно ну, до крутого ската дойде. А, тут ручка так держаться, ось. пішло! Уа! Пішло движение. Воно так казалось, а тут ось починається вже те, що треба. Надо горку розкатати. Повна жопа. Витрусив сніг, попав в усі возможні і невозможні міста. І вже по накатаному. Я думаю, сейчас отсюда пойдет по накатам. Я уже колею набив. Тільки ручки надо по бокам, чтобы ручки были. Ну, чтобы держаться, как в носа на скоростях, а так Повертать. Воно як розворачує, получается, падаешь назад. Ось, так. Вот, дивіться, о, все, пішов. Пішов, по барабану все. Гляньте, пішов, пішов. О, бачите! Йопай. О, та ви кажете, ти прив'язаний, ти не можеш уїхати на Карпати, на курорти. Ну, горка така не дуже здорова, ну треба йти на більшу. Може підемо оттуда з трампліном отак. Щукаря. Хоп. Отак. Ой, дивіться. Все, пішов. Як чоловік амфібія. Опа! Ура! О, пожалуйста, Єгразя Снежки. Ну оце побував на курортах, тепер підемо в сарай, розкажу про кормушки. Пошли опять в сарай. Це скільки їм днів вік? 18? А, ну получается уже 13 дней. 13 дней будем ставить е, кормушку. Уже бункерну детскую кормушку будем ставить. Потому що поросята зараз вже почнуть їсти потихеньку. Їх то не так і багато в гнізді, їх всього 7 штук. Молока хватає, ну лучше як лучше. Лучше ставити кормушечку, щоб була в них кормушка. І лучше в рост підуть. А так вроді би різненькі, нічого так. Этим тоже сейчас будем ставить э, оту кормушку оттуда уберу зелену и передвину її сюди на центр, от де стоїть поросенок. Там під стінкою із-за той кормушки, що я так поставив, вигрібати неудобно. Вони ходять під стіну і не дуже удобно вигрібати. Тому перенесемо її на центр і теж будемо насипати вже з сьогоднішнього дня, бо вони вже бігають, гуляють, і граються, вони ті ж теж. Дикунці, дикунці. Поросятка, я наблюдаю, хорошо пішли в рост. І, і во-первых, сама порода Макстер, що я покривав Макстером київлянку, Це ж від київлянки італьянці. Од неї взагалі поросята хороші і покрита макстером. Там мені писали, візьми аматором, покрий е, італьянку. У мене італьянка одна загуляла. Це вона загуляла, виходить, в 5 місяців і неділю. Ось оце вона, по-моєму. Во-первых, в мене свиноматок вистачає, мені свиноматок не треба. І це перший загул його пропускають. Свиноматок цих е, я піоставляв, але мені вони вже не треба, в мене вистачає своїх свиноматок. Я то розумію, чим більше, тим краще, завжди є клієнт на поросят. Ну, знаєте як, всьому є е, якийсь приділ, міра. Тобто я по своїм трудозатратам бачу, що зараз Свиноматок е, мені отак примірно і вистачає. Ну, от корма чуть-чуть додати і все. Коротше, отакі от діла. Саме лучше в мене е, ростуть на даний момент кабанці італьянці. То я свинок отсадив віддільно, а це іменно кабанці італьянці. Ну і з ними Вероніка. віроніку то на свиноматку я оставлю, потім позже. Їй теж, як і вона менше, ніж вони там, по-моєму, на кілька днів, їй на 10. Отак. Ось оці ростуть. Ну ось, дивіться, лежить. 5 місяців і 10 днів. Ні, 5 місяців і 11 днів. Дивіться. Ну, узнаємо вес вже 6 місяців, яким буде. 6, 7, 8. Просто я потом уже дальше я тягать их не буду каждый місяць. Ну так, пока подъемно там, к примеру, 60 днів, 90 то буду звішати. А потім, ну так може, коли-коли для себе. А так постійно їх теж попотягати, тим більше я сам ну, не сильно потягаю фізично. Так, цих уже покормили. А ці гуляють. А це вони поки я тут управляюся, гуляють. Зараз я піду двері закрию, всі спать полягають. Макс Макстерята. Ну, я думаю, такі точно поросята будуть від аматора. Аматор у нас Петрен Макстер. Тобто такі приблизительно поросята і будуть. десь такі, мабуть, і будуть. Якщо покрити аматором, к примеру, київлянку, или обезьянку, или анфісу. Анфіса у нас покрита петреном чистим. Ну теж цікаво, які будуть поросята. Подивимося. В неї скоро порос уже в февралі. І також <laughs> вона вже боїться лягти тут. Зараз буде лягати. О! Мордобой починається. Ось бачите в одного Е, пахова грижа. Пахову грижу я не вирізаю, операції не делаю, він то на корм пойдет, нічого страшного. А бувало таке затягувалось. І в мене купляли з пахової грижі, теж затягувалось. Ну а так всі вроді би нормально. І отак слідю, контролюю, щоб щоб не було ні в кого поносів, щоб все було чики-піки. Здоровенькі, звісно, вже. Ну хай ще ще побудуть. 7 числа буде місяць, як я підкинув, подкидиші до бідянки. Зато всі сосочки розмоктані, немає застоя, немає ніяких проблем із вим'ям у свиноматки. Все розроботане. Нема мастіта, ніде нічого. Ну от обіжана яка здорова, а що тут того аматора? Аматором я не покрию. Що тут придавили Чи що вони так кричать? крупненькие поросята. И он, наш помощник, Борюня. Да, Боря? Хорош, хорош. В сарай він не заходить. Ну так буває заходить, ну а так взагалі не заходить. Вони шугаються, бояться його. Ну а так, друзі, такі у нас новості. Ну, на нього навіть Дивиться страшно на цього. Це п'ятачок. Він був найменший із виводка, да, Вік, п'ятачок. От оцей поросенок, що зараз лежить, найменший із виводка був оцей італьянця. А виходить, пішов швидше всіх. От, лежить кабанюра 5 місяців і 11 днів. Скільки веса, інтересно, звісно. Но важить не будемо, вже зважимо потім и 6, и 7, и 8. Ну и эти тоже хорошо идут. Свиндюлята. Ось аматора нема. Вони хто де полягали, ця тут внизу, та там, то і в кормушки їсть. І все отлично. Видно, що їм не холодно, видно, що їм не жарко комфортно і він їх не мучить. Тому що я подивився, якщо він буде з ними, діла не буде на откормі. Він їх стресогони постійно ганяє, вони кричать, бігають, грязні, все таке. Твориться, думаю, ні. Амік, пошли віддільно станемо в клеточку і там будемо поки ожидати своєї участі. Тим більше є свободний станочок їжте ж насипано. Хто не наївся, їжте. Ну, вони то їдять хорошо. І от Макстера дуже хороші, ну я дивлюсь по формам поросята. І Це м'ясна порода, тобто буде, я так розумію, одне м'ясо. Шкуру, ну, Шкурки будуть. Поросята ну, мені подобаються бомбезні. Цих поросят я ставлю на откорм, подивлюся від Макстера, який результат буде у у 30, у 60 и в 90 дней ради интереса. От Макстера тоже так будут идти, допустим, как у меня, если я покрываю дюрком. Эти кантори я их знаю. Кантор набирає дуже хорошо и росте хорошо. Ну, то есть для откорма вообще кантор отлична порода. И для откорма, и для хрячків покрывать свиноматок Тоже отличная порода. Именно контурята. По подкидышам. подкидыши ростуть, ну, ну, я їх бачу каждый день і я бачу, що вони ростуть на глазах. Ну да, мої пішли е, э, внуки каштана пішли в длину якось, такі набирають хорошо длину, щось, не знаю, щось вони такі. В длину і в висоту починають йти. Ну а ці поросята подкидиші теж хорошо йдуть, кругленькі, такі, отлічні. Теж непогані і вес теж набирають дуже хорошо. От мадам Брошкіна. Брошкіна. Корм постоянно у них є, предстартяний. Предстартом пользуюсь водолага, тому що спрашуєте, який предстарт. Предстарт, старт і премікс і гровер все торгової марки водолага. Кому треба номер для заказу я оставлю. І аматора я посадив отдельно в станок. Почему так? Тому що він оцих уже заколібав, він е, лізе на них, постійно їх топче, криє, ці кричать, тобто не можуть не віддихати спокійно, не можуть е, їсти спокійно, він постійно по очереді на них пригає. Хоч вони кабани пригає, питається покрити. Ну, В нього ж рефлекси, то хрячка, ці кастрировані, вони спокійні, поїли і спить, поїли і спить. А этот же аматор, звісно, в нього рефлекси хряка. Также покажу вам сейчас саму кормушечку. Кормушка сундучок. Ну вот дивіться, я їм насипаю. Це їм вчора насипав, сьогодні не насипав. От насипаю вже скільки днів. І возле кормушки, що мені подобається, корма. А ну тікай, корма взагалі нема. Тікай. Давай. От, Бачите, кормушка, корма возле кормушки нема. Така кормушка хорошо підходить від трьох місяців. От трьох місяців і до убоя. Розказую її розміри. Я її робив 25-30 в ширину, отак. Можете зробити 25-30, ну це в зависимості по оцим доскам. У мене вона 25-ка. Тобто я й кажу, 25, якщо вас шире, можете 30-ку зробити. 25-30 ширина, длина 1,5 м, висота цієї передньої, переднього борта 20 см, заднього борта 40 см. Ну а ці в мене теж 40 см на ширину самого корита. Также, що я зробив? Я потім зробив тікай. Отаке препятствие, зачем? Вони, ну як свині люблять, отак набирають на нос, раз і висипають Ілі туди, ілі виносять. А а тут вони так не роблять, тому що вони знають, що вони голову не піднімуть. І вони отак акуратно всовують, поїло, допустимо, і акуратно висунув. Уверх у них движення головою немає. Вона нездорова, це препятствие 7-10 сантиметрів. Тут 7, а на том на том корыте я сделал 10, по-моему. Ну, то есть без разницы, який брус есть, и все. И потом поділив оце все по 30, по-моему, тут метр 5, метр 7. Я поділив по 33-34 сантиметра. І все на, на... Ну тут може бути і 10 штук. Поросят на одній кормушці. Тобто корм постоянно є, не висипається. Єдине, в такій кормушці в мене вона вся зроблена з дуба. В такій кормушці страдають оці ось перемички. У мене вони вже були раніше такі кормушки, страдають оці перемички. Я їх зробив із арматури, 12-та арматура, просверлив туди на, е, сверлом, сунув туди арматуру, там приварив шайбу на той стороні, грибкообразне препятствие. Сюди в натяжку поставив, де мені треба, два гвоздя сотки загнуто і заварено. І тут два гвоздя по бокам загнуто, ну, забито почти повністю. І шляпки загнуті на арматуру і заварено сваркою. Все виходить крепко, надіжно. І її хватить надовго. Якщо ще, я думав, одразу положити сюди 25 й уголок ось сюди, ну, щоб не стиралося. А потім думаю, хай вже підітруть, підгризуть крайки. Я потім положу уголок 45-й або 25 Ну, який в мене буде. У мене, по-моєму, зараз 25 в наліччі є, то потім вже зроблю. Ну, як буду ремонтувати, це ще через рік чи може більше. А так мені вона подобається, вона економна. І от, допустимо, я управляюсь по всьому сараю. Управився, зайшов, ну я сюди заходжу оттуда, со станка, насипав, раз у сутки. Дивлюся, є, не насипаю раз у сутки, раз у півтора суток. Тобто Дуже удобно і комфортно. Ну і що хорошо, я, во-первых, вдома, мені бункер не треба, я вдома кожен день я тут. І так же саме тут. Давайте по. А ну чекай. Так само тут, дивіться, рядом возле кормушки. Корма ніде нема. Що саме головне для нас? Щоб не було розходу корма. Я вважаю, це ідеальний варіант. В таких, допустимо, условиях, як у мене, ну, по-простому, отлічна кормушка. Єдине, що тут, я ж казав, вже буде страдати, це передній борт з временем. Передній борт, да, тут шире перемичка, сантиметрів 10. Передній борт, то треба сюди налажити уголок, або зразу накладуйте, не, не тяніть, як я. І так само поділив на три відділення, все, вони ситі. Бачите, рядом взагалі нема навіть і крупинки. Воно хто захотіло, підійшло, поїло. От чим інтересно, от чим хорошо. От дивіться, на місяць різниця, оці і оці. Ну Доганяє, дивлюсь, хороші будуть. Хороші будуть. Ми зараз у февралі будемо двох убирати, звісимо е, ну, в 20-х числах. Ми важимо в 20-х числах виводок Анфісин і 20 февраля виводок італьянців. Повзвішуємо і теж узнаємо, який буде вес. Аматор хай поки тут, а тому що він опасний дуже для общества, для свинного. Хай сидить тут, потім його кудись в клітку. Ну, получается, яке заключення? Витягнула обізана 10 поросят. Хорошо, що ті одійшли, і виходить, вони і цим дали вижити. І навіть я дивлюсь, в мене тут були такі маленькі дуже. Я думав, вони ну і не ну, не витягнуться. Тобто такі будуть. Ні, нормально. Ось один, по-моєму, цей білий. І ото другий ну, вже становляться нормальними поросятами. І хто хоче, вже кушає. Ну я кажу, друзі, хороший рост на откормі починається от опорос. Опорос пройшов, в течение там, 10-15 днів треба старатися, щоб вони почали їсти предстарт. Начнуть їсти предстарт, при отйомі у вас буде хороший вес. Ну а далі вже, якщо хороший корм, то і 60 днів буде хороший приличний вес. Не 15-17, а нормальний приличний вес 20, 25, 30, 60 днів. Елементарно, це то вчора мені один дзвонив, та ну то в тебе так, мене не так. Та я кажу без різниці, якщо ти уділяєш їм время, от опорос, от як я. Ну я кожен день тут, а кожен контролюю де що. Я контролюю, щоб в мене ніде не було якогось жовтого п'ятна у поросят, то з поноса. Контролюю, щоб у них усіх жопки були чисті. І оці всі моменти контролюю. Я так не пущу, допустимо, якщо я роблю обход, а в когось із порося е, грязна подхвостниця. Я одразу приймаю якісь міри. Я ілі його одного вихватю, проколю, або дивлюся, там, якщо не в нього одного, а виводка, то потім приймаю якісь рішення. Ну так просто, та понос, я на це внимання не обращаю. Такого нема. Ні, це конкретно. І індивідуально кожному поросенку, якщо є понос. Ну ось я дивлюся на виводок, ось допустимо один і ось другий. Ну отлично, хорошо. Значить переживати ні за що ростуть хорошо, все прекрасно. Ну и так стараюсь по возможности приділять внимание наскільки це можливо. Зараз бачу, що вже треба ставити сюди кормушки. Чим я зараз і після відео займусь кормушками і ту переставлю. самому Києву гуляють.